Hola, buenos días. ¿Eduardo Lloret? Sí, dígame. Paquete de Amazon. Ah, vale, gracias. Nada, usted. Espera un momento, ¿no hay que firmar nada? Eh, sí, sí, firme aquí. Pues vale, muchas gracias. Adiós. Hasta luego, buen día. Va, venga, venga. Nos falta nada para ganar, ¿eh? eh ahora me saco el helicóptero y yo creo que con eso está jodido. Venga, uno más. Solo falta uno. Tira piña ahí, mete flash y entramos todos juntos. Vale. Vale, de puta madre. Muy buena, chavales. Genial. Bueno, al final, ¿qué? ¿El sábado vamos a quedar o qué queréis hacer? ¿Tú? ¿Fernando? ¿Jorge? Vale, vale. ¿Y sabes algún sitio de cerveza que esté cerca de tío? Buscando bares en tío. Eh, chavales, eh, la mierda se está hablando sola. Eh, ¿La Alexa? Sí, nada, ellos Jeff Bezos, que me está, me está espiando, lo típico. Y tengo muchas ganas de probarlo porque tengo unas ganas increíbles de jugar a Among pero es que claro, llega siendo siempre lo mismo, así que o meten mods o meten nuevos mapas. Así que chicos, aquí me despido, nos vemos mañana con más en directo y hasta la próxima. Alexa, apágame la luz, porfa. Alexa, apágate. Sí, dime. ¿Qué quieres? Ya, la contraseña otra vez, ¿no? Ya, ya, no te preocupes. Eh, estaba claro. Vale, vale. Vale, tienes suerte que lo puedo hacer ahora en un momento. Espera, espera como dos minutos así. Alexia, tiene la luz, porfa. Joder. Espera un momento, ¿vale? Me cago en la leche, tío. Estas horas. puta señal. ¿Qué coño haces despierto a estas horas, tío? De verdad, no lo entiendo. Ah. Ya, ya, ya. Muy bien. Vale, vale, ya está. La contraseña es... Eh, estamos sonoras, 1, 2, 3, ¿vale? Ya, ya, hombre, pues... Es lo que es. Haber llamado antes. Ya, venga. Buenas noches. Alexa, apaga por favor. ¿Quién Sí, dígame. Juan Carlos, ¿qué pasa? ¿Que me has llamado? ¿Cuándo? No, es que tengo el móvil apagado, no sé qué pasa. ¿Pero qué, ocurre? eso es imposible, se ha quedado el sistema como hace dos horas para restaurar la contraseña al becario. Un hackeo. Eso no puede ser. Bueno, no te preocupes, Juan Carlos. Se lo soluciono en un momento, ¿eh? Ahora, aprovechando que estoy en casa, antes de llegar, está solucionado, ¿eh? No te preocupes. Hablamos en un rato. Hasta luego, jugadores. ahora lo soluciono de verdad, pero necesito 10 minutos, aunque sea. No lo vas a solucionar. He dejado un regalo en el servidor, pruebas que te incriminan como culpable. Hazte un favor y no me lo pongas tan fácil. La policía debería estar al caer.